Čar ovogodišnjih blagdana smo doživjeli sa nama najbližima, u našim domovima. Možda smo konačno dobili priliku da shvatimo ono što je zapravo bitno. Nije bilo onog razmišljanja što ću obući, kako ću obući, da li dovoljno dobro izgledam. Onda sam shvatila da i toliko tih nekih blagdana smo malo izgubili da fokus na ono što je zapravo. A to je to zajedništvo, to je to je čeka se Jevrijska zajednica i Jevrijska opština Sarajevo je jedna jako mala opština, ona ljudi prakticiraju praznike naravno i kuća, ali poseban čar ima ta naša kolektivna kolektivna proslava praznika. Tako da je ove godine jako neobično bilo da, za Pesah se nismo skupili u, u na Seder večer, da smo slušali uživo našeg Hazana Igora Bencona Kožemljakina u molitvama i u željama nam trebaju biti i naši najmlađi. Ne želim da mom mo, mo bratu i sestri bude uskraćeno ono što sam ja imao, a to je ti amazanski blagdani. Dok si dijete, to je stvarno jedan neopisiv osjećaj. Stvarno je lijepo biti na Bajramu kada si dijete, to je posebno. Blagdansko ozračje i tišina oko nas nam daju priliku za naš iskren razgovor sa Bogom ne znam, jednostavno kad, kad imam potrebu za tim da, da, da razgovaram, hajmo reći, ajmo to tako reći, da razgovaram sa Bogom, klonim se na neko tihom mjesto, mirno mjesto gdje nema nikoga, ovaj, umirim se, pomolim se, da, ono, dam se malo vremena i tu je tu, ništa, ništa ovaj, pretjerano specijalno.